Ola, son Elio Ríos e eu apoio de las FES porque é un festival con espazos de diálogo, de colaboración, de redes de apoio mutuo, transformador, feminista e crítico cos discursos que sosteñen a invisibilización das mulleres porque o Festival de las FES é necesario porque as mulleres na arte urbana son unha realidade e porque precisamos iniciativas críticas. Eu apoio o Píntame las Festa.